तो सर मैक्सिमम ट्रांजैक्शन अरे बैठिए बैठिए बैठिए बैठो बैठो मैं माइकल को पूरी टीम को बधाई देने आया था बहुत sir thank you sir but full credit goes to Mega sir congratulations Devi ji thank you sir sir मैं सोच रही थी मार्केट में हम अपनी मशीन से ये बातें ऑफिस में अब ये बिग हेडलाइन बनेगी थैंक यू नमस्ते जय हिंद वेल ये है हमारा दंड रक्षक सच्चाई का रखवाला बोसरी वाला <laughs> ये मजाक नहीं है क्यों हंस रहे हो खाओ खाओ सर समोसा तो खा लो अभी मैं डाइट पे हूँ अरे इस पे भी हंस रहे हो